Hai Assalamualaikum Bertemu kembali uh, Tutorial bersama Abel Roy Hari ni uh, Finalize uh, Baru nak ajar macam mana kita Nak export file uh, Flash yang kita buat animasi tu Kepada Video file uh, Macam mana baru buat? Jom Okey, setelah siap uh, kita buat uh, sketsa yang kita pilih. Um, macam di sini uh, contoh Abroy buat yang warrior sama Said. Uh, Okey, kita tengok sikit. Penyakit goning gak sikit Dia kena gak ni dia Dia tak kena tak nyulu Tuk gawa cik me Tuk okey pun dia gak pelakor ni Penyakit goning karena virus ni Eh tak ni Lepas tu kita nak buat mana ya? jangan terbaik keluar kena duduk kena rumah Ah uh, okey. Uh, katalah setelah uh, siap uh, semua yang kita telah susun, uh, yo saya duduk sini mana-mana kita boleh susun kan. Bila setelah siap tu, kita nak compile. Uh, compile ni dia macam kita export lah. Export kepada video file. Uh, dalam flash, dia boleh direct uh, kita nak import ke video file uh, MOV AVI file file-file video lah uh, dia boleh buat semua tapi uh, di sini Abrai menggunakan uh, extension SWF flash file uh, flash file ni dia vector lah kalau kita export video gambar yang kita buat ni uh, dia tidak dia tidak akan pecah lah uh, dia tidak akan uh, drop dia punya quality ha, so dia akan ambil kualiti yang uh, seperti mana yang kita buat dalam flash ni ok cara dia macam ni eh. uh, mula-mula kita kena pergi kepada file uh, file ni dan kita klik file uh, kita pilih pada export ok export dia akan keluar dua uh, extension dia ni export image dengan export movie So sini apa kalau kita nak uh, gambar gambar sahaja kita export image. Okey, kalau kita nak export movie kita akan dapat video lah export movie ni. Okey, sekarang kita nak export movie kerana kita nak ambil animasi yang kita buat tu. Kita nak export dia, okey. Kita export movie. Dia akan keluar folder macam ni. So kita carilah folder yang kita nak save tu ha, kata di sini abang nak masuk dia ke video lah abang nak masuk sini ok di bawah dia ni dalam file tadi tu kita akan tengok sini kita boleh type nama file kita so bawah file dia tadi ada tulis itu flash movie swf nampak ke swf ni extension untuk flash eh? video kalau kita dok preview uh, di desktop kita dia akan boleh dia akan keluar terus uh, dan dia tidak akan drop dia punya kualiti Okey, kalau kita klik di bawah dia ni dia akan keluar macam ni dia ada extension dia AVI QuickTime punya MOV GIF Animator Wave uh, ah, dan seterusnya lah uh, dia boleh export kepada ni file so apabila gunakan SWF ok jadi so kita type nama sini uh, katalah uh, sim 1 so kita save uh, save dia akan keluar macam ni uh, macam kan ni berpakai flash player 8 lah, lah eh uh, maka tu button up ni standard lah tak payah usik ok ok yang ni compress movie ah brand tak saya compress ah brand nak original so kita nak original so kita buat dia punya tu so jpeg quality ni kalau gambar-gambar lah ok kalau gambar-gambar kita nak suruh quality yang sama dengan yang kita buat dengan flash tu kita teruskan lah ha, ni kadang-kadang kita menggunakan grafik uh, format jpeg ke bmp ke apa kan jadi so kita uh, tolak 100% lah Okey, audio stream uh, standard kita pakai apa? kita boleh setting lah nanti. So sini aku dah pakai MP3 uh, nab lah. Inilah. Okey. Dia boleh set sini dia ada belakang ni MP3 ke PCM banyaklah. Ha, ni ada ada dia punya ni belakon ni. Dia ada function. Cuma kita ni kita nak pakai MP3 saja. Okey, berapa bit kita pakai? kalau 24 nah 24 ok so ni 16 bit standard lah pada buat ni so quality kita pakai uh, fast ok ok bila kita ok tu ok dia ke yang ni lah kemudian uh, bawah dia ni access local fast only ha. tak payah set lah biar gitulah. ok so kita ok kita ok kita akan nampak dia punya rendering dia ni à ha. tu kita export file tersebut ha, so file tu dia ada dalam uh, folder yang kita save tu lah ok sekarang kita dah tengok file ni ada dalam folder ni so bila baru double click penyakit ah, dia akan keluar file tu dia kena ujak dia dia tak kena cok ya, dia punya kualiti tak drop so file dia ringan dia tidak berat sangat lah so boleh untuk present sebab tu kita orang warna ya jangan terbaik keluar kena duduk keluk tumbuh Amo mesti serta go jadi agak mak ni. Ah, okay. Setelah siap satu file ni, maknanya ah, setiap sim seterusnya yang kita buat tu, kita kena export kepada SWF file biar semua file tu berada dalam folder yang kita buat ni scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 dan seterusnya lah yang kita dah cut-cut uh, video tu ok setelah kita export kepada SWF file so Abra nak masuk kepada editing lah ok editing biasanya Abra akan pakai um, Adobe Premiere uh, ah, ok cuma kenapa Abra guna Adobe Premiere Adobe Premiere ni uh, dia boleh import uh, file SWF ha, kita tak payah nak convert AVI file dia besar dia jadi masalah sikit Kualiti pun dia akan drop sikit nampak so ni Abang ambil yang file original dia tidak akan drop so ni adalah Adobe Premiere Pro CS6 uh, ha, sorry Adobe Premiere Pro CS6 so kita import file yang tadi ok import file tadi kita cari dalam video yang kita save tadi so dia akan nampak sini swf file dia ni ok kita open ha. bila kita open dia akan keluar dari extension dia dapat klik sini dia akan nampak ha, so ini adalah file original daripada flash kalau kita tengok sini ha. file original daripada flash so dia quality dia tidak drop lah Nah, tapi bila kita import kena ingat dia audio dia, audio dia ni dia dia mute dia tak ada audio dia dia hanya ambil video sahaja Okay, kenapa macam tu? Sebab Abro tak mesti pakai uh, audio yang kita sudah compress. Kita nak yang original. So, kita kena masuk uh, kita kena ingatlah uh, sini audio mana kita pakai tu. So, kita import audio yang original dia. Abro letak dalam flash uh, nombor 3 ha, ah, ni audio ni so kita open dia akan ada audio ni ok so abro drag lah letak audio tu di timeline kita panggil timeline timeline yang kita buat yang kita buat tu lah ok kemudian abro drag uh, yang video yang kita import SWF tadi masuk ke bawah dia akan sama sebab apa sebab kita uh, setting audio kita buat animasi tu kita ikut audio yang yang original yang kita uh, import tu so kita play penyakit goning ni, dia kena gak dia dia tak kena tok ngelu tok gawa cik me tok okey pun gak pelakon ni penyakit goning kerana virus ni eh, tak ni patut kita tengok warna ya ha. so dia sama so yang lebih-lebih ni kita drag masuk lah uh, ni kita akan dapat uh, satu video yang kualiti dengan audio yang kualiti audio yang original lah uh, mana lepas di sinilah kita export balik kepada uh, video file AVI file MP4 file uh, so bila kata dah siap dah kita import semua ni siap lah ni so uh, kita export lah ok kita export lah ok pergi tu kita export media eh, so sini dia ada AVI kalau kita nak export kepada AVI kita boleh teruskan ok bawah dia ni preset dia ni kita biasa uh, ah, abron nak cepat. uh, ah, file ni uh, ah, ringan tak berat sangat so abang menggunakan extension dia H2 64 ha, ok H264 so preset dia uh, HD lah HD 1080p 29.97 ha, kita pakai ni ni untuk kita buat mastering lah master video yang yang kita katakan master lah ha, untuk kita simpan tu ok ok semua ni tak payah usik Ha, ni resolusi dia video kita ni bersaiz ni lah 1920 1080 Okey. Okey, boleh boleh faham tak? Ha, macam itulah cara kita nak export dalam apa? Uh, Adobe Premiere CS6 satu lagi kena ingat ni output name kita kena tulis lah. output name kita kena klik situ kita kena hmm, okay, dia akan automatic keluar sini uh, format dia mp4 ok sebab kita pilih file tadi lah h 2 uh, ah, extension tu so biasa kita pakai mp4 je lah ok kita type nama video kita tu take one ni hok mp4 file kemudian kita save Okey, save dia tak pergi lagi tu. Ha, dia belum belum di dia tak render lagi tu. Apa dia, dia tak compress lagi tu pergi kepada file tadi. So kita kena export lah. Okey, kita export. Okey. Ha, sini tunggu lah. Kenapa berbuat kak kak kak macam ni? Sebab bila kita buat video terlalu panjang, uh, panjang sangat, dia ada problem lah masalah kadang-kadang hang apa kan kalau komputer tak kuat tu jadi kita buat cut cut cut dalam beberapa second so kita sambung dalam editing saja Okey, setakat itu saja untuk hari ini uh, tutorial bersama Beroy macam mana kita nak export file flash kepada video file uh, dan berharap anda dapat mencuba uh, dengan tekun dengan baiklah uh, jika ada sebarang komen ataupun pertanyaan bolehlah uh, email kepada Beroy seperti yang tertera uh, ataupun uh, tinggalkan komen di ruangan komen Army Dapur Production. Uh, ah, okay, selamat mencuba. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan like share channel kita. Itu baru je lah Jangan lupa terus memberi sokongan kepada animasi Boya Samad Said.